Moi! Mä kerron nyt vähän tämän kanavan periaatteesta. Eli mä otan tähän kanavaan ainoastaan semmoisia yrityksiä, mitkä toimii riittävän ekologisesti, pyrkii kehittämään toimintaansa yhä ekologisempaan suuntaan ja ottavat avoimesti myös palautetta vastaan ja mahdollisimman vähän kuormittaisivat luontoa. Sen lisäksi eettisyyteen kuuluu esimerkiksi se, että yritys kohtelee työntekijöitä hyvin, riittävän hyviä palkkoja, mahdollisimman eettisesti toimii kaikessa toiminnassaan. Esimerkiksi läpinäkyvyys on tärkeää viestivät selkeästi, että millä konkreettisilla teoilla tekevät hyvää luonnolle. Ja sä voit auttaa tässä sillä tavalla, että sä voit antaa palautetta yrityksistä. Ja me yhdessä voidaan myös sitten arvioida niitä. Eli tähän on myös tervetulleita eri paikkakunnilta ihmisiä arvioimaan mukaan mun kanssa. Ja yhdessä mietitään, että mitkä yritykset on ne, mitkä oikeasti halutaan ottaa tähän mukaan. Eli ajatuksena se, että katsojana, kun sä tulet tänne, niin sä voit luottaa siihen, että me ollaan valikoitu tänne ainoastaan eettisiä ja ekologisia yrityksiä. Eli sun ei tarvitse sitä miettiä enää ja voit olla hyvillä mielin ja tiedä, tietää, että teet hyvää maailmaan. Moi moi!